कलाइगार महरोली हाँ, से यहाँ पे क्यों आते हो काम करना नहीं है काम काम ही पे गर्मी गर्मी आते हैं ठंड ठंड में और कहीं पे ये ऐसे बर्तन नहीं होते राजस्थान का गया चार दिन अब जाएंगे बस यहाँ से ईद बाद जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे दिन में कितना कमा लेते हो पाँच छः सौ रुपये पाँच छः सौ ये कहाँ से सीखा है आपने ये हमारा घर का काम है अच्छा घर मेरे दादा परदादा सभी ये करते थे लेकिन दिल्ली में तो ऐसे बर्तन होते नहीं है वहाँ होता है अलग किस्म का होता है बड़े बड़े अलग है वहाँ अलग है प्लेट अलग है इस तरह होता है आपको कोई इलाका ये है कि किस किस इलाके से जाना है आप लोगों को बस नहीं फिरते हैं शालीमार निशात हारवन बारामूला हो गया इन जगह जाते हैं घूमना के लिए या यहाँ कोठों के लिए या पीछे सामने एक ही बार चक्कर मारते हो कि बार बार आना पड़ता है इधर हफ्ते में दो बार आता हूँ automatic minha sabe tirar, do sabe